मयूर यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमच्या सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत आजची आपली समर स्पेशल रेसिपी आहे मँगो शिरा हा शिरा लहान मुलांना खूपच आवडतो चला बघूया मँगो शिरा कसा बनवायचा मँगो शिरा करण्यासाठी आपल्याला साहित्य हवे एक बाउल रवा साधारण हाफ बाउल साखर त्यानंतर एक बाऊल मँगोचा रस आणि इथे मी साधारण अर्धा कप दूध घेतलेले आहे साधारण छोटा एक बाउल तूप आणि जायफळ वेलायचीची पूड ही ऑप्शनल आहे आपण स्किप पण करू शकतो सर्वप्रथम आपण आता गॅसवर कढई ठेवूया गॅस मिडियम फ्लेमवर ठेवावा आता आपल्याला हवे तेवढे तो आपण आता यामध्ये ॲड करणार आहोत साधारण इथे या स्पूनने अडीच स्पून तूप घेतलेले आहे तुपाने काय होतो शिरा एकदम मस्त बनतो तूप गरम झाल्यानंतर आपण इथे रवा ॲड करूया त्यानंतर मीडियम फ्लेमवर एक साधारण पाच ते सात मिनिट हा रवा आपण भाजून घेणार आहोत रवा हा मीडियम फ्लेमवरच भाजावा त्यामुळे आपला शिरा खूप टेस्टी लागतो मिडियम फ्लेमवर आपण पाच ते सात मिनिट हा रवा भाजून घेऊया बघा आपण एक साधारण पाच ते सात मिनिट मिडियम फ्लेमवर हा रवा छान भाजून घेतलेला आहे तुम्ही बघू शकता हलकासा ब्राउनिश कलर या रव्याला आलेला आहे साधारण असा ब्राउनिश कलर आला की समजावा आपला रवा व्यवस्थित परफेक्ट भाजला गेलेला आहे साधारण पाच ते सात मिनिट लागतात तुम्हाला वाटलं या स्टेजवर थोडं तूप कमी झालेलं आहे ते तुम्ही ॲड करावे मी भाजताना सुद्धा पुन्हा एक चमचा तूप ॲड केलेले होते बघा आपण इथे जो मँगोचा रस केलेला आहे तो या स्टेजला इथे शिऱ्यामध्ये ॲड करणार आहोत बघा आणि व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं गॅस हा मिडियम फ्लेमवर ठेवावा त्यानंतर इथे जे आपण दूध घेतलेले आहे ते दूध टाकावे दूध हे कोमट असावे त्यामुळे काय होतो शिरा आणखी हलका बनतो आणि खूप टेस्टी लागतो टेस्टी लागतो हा शिरा आणि मुलांना तर फारच आवडतो त्यांचा आवडता मँगो फ्लेवर असतो यामध्ये त्यामुळे इथे मला साधारण पूर्ण एक कप दूध लागले आहे म्हणजे एक पाव पूर्ण दूध मला या शिऱ्यासाठी लागलेले आहे जवळपास त्यानंतर आपण इथे पुन्हा एक स्पून तूप ॲड करणार आहोत तुपानी शिऱ्याला असं सुंदर असा फ्लेवर येतो त्यानंतर अर्धा बाऊल साखर छान व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया तुम्हाला जर थोडं गोड आवडत असेल तर तुम्ही साखर आणखी ॲड करू शकता किंवा मँगोचा रस थोडा आंबट असेल तर पण साखर लागेल इथे माझा जो मी आंबा घेतलेला तो गोड होता त्यामुळे मी साखर अर्धा बाऊल ॲड केलेली या स्टेजला आपण इथे जायफळ आणि इलायचीची पूड ॲड करणार आहोत खूप छान असा फ्लेवर येतो यांनी आपण या स्टेजला जी आपली क्रीम आहे घरची दुधावरची साय इथे ॲड करणार आहोत साधारण अर्धा बाऊल जर तुम्ही दूध हे फुल क्रीम वापरले असेल तर ही क्रीम वापरायची गरज नाही मी फुल क्रीम दूध वापरले नसल्यामुळे मी हे क्रीम वापरत आहे आणखी शिरा छान टेस्टी होण्याचं सिक्रेट सांगते मी ते साधारण थोडं अगदी पाव चमचा मीठ ॲड करणार त्यामुळे खूप छान अशी टेस्ट येते आपल्या शिऱ्याला पुन्हा हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आपला शिरा रेडी झालेला आहे बघू शकतो तुम्ही किती परफेक्ट असा लुसलुशीत आपला मँगो शिरा तयार झालेला आहे नक्की बनवून बघा आणि कमेंटद्वारे मला नक्की तुमच्या प्रतिक्रिया कळवा अशाच नवनवीन रेसिपी बघण्याकरिता मयूर यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा लवकरच भेटूया नवीन अशा समर स्पेशल रेसिपीसोबत तोपर्यंत घरी राहा सुरक्षित राहा धन्यवाद